sini kita bisa dengan pose duduk ya pose wah tadi pe udah ngomong kita naik ke atas itu warna ungu sama pink sekarang udah berubah lagi warnanya jadi orange juga ada ini bagus banget lampu-lampu kayak gitu jelas ini di sini ini juga bisa buat foto-foto lampunya warna-warni bagus banget ya bagus banget guys ini untuk foto-foto itu keren banget nah, sini ada di sini ah, jadi buat foto-foto bagus ya cerah ya kita mau kemana lagi sini ada nah di sini tempatnya bagus tuh rubah warna-warni warna-warni kita udah keliling-keliling ya dari ujung sana sampai ke sini udah banyak banget uh, keliling udah keliling tuh ada lagi foto <laughs> Halo. Halo. Susan. Halo. Halo guys. Nah, jadi ini kita udah ini sampai ujung ya. Akhirnya kita nanti mau pulang. Hmm. Oke, thank you semuanya. Sekarang aku mau cobain di sini ya. Kita cobain yang di sini. Ini nanti akan sering berubah warna ya di sini. Langsung berubah warna sendiri guys oke okay, akhirnya kita nanti mau pulang ya udah capek lelah kita pulang terima kasih banyak yang udah uh, menyaksikan video ini dari awal hingga akhir dari pagi sampai malam perjalanan libur saya ini baru satu hari ya dan besok masih ada satu hari lagi guys terima kasih banyak untuk semuanya semoga hari-hari kalian selalu happy dan sehat selalu thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bagus banget ya di sini di belakang sini kita bisa dengan pose duduk ya pose wah tadi udah ngomong pengen foto di sini bagus banget ini udah dimatiin thank you guys ternyata udah ini